За бүгдээрээ The Five Nights at Freddy's The Ultimate Custom Night буюу одоо бүр амар тийм юм ячимдээ. За юу ч гэсэн тоглоцгоё. За энийг бол өчигдөр Scout Craft нь яг аль биесээ гаргасан байгаа. Энэ бол яг аль биесны тоглоом. За тэгээд аа би энийг Markiplier-ийн бичлэгээс нэг хитгэн минутын үзсэн л дээ. Гэтэ яг яг тийм мэдгүй. Гэтэ юу ч гэсэн эдгээр бүгдээрээ юм чадвартай, бүгдээрээ тийм ямар нэгэн юм хийдэм шүү гэлээ. Би яг одоо бас өөрөө сонирхъя гэж одоо бичлэгийн тим амар сайн үзээгүй. За тэгээ энд одоо яг юу юу хийдэг нь бол харагдаж байна. Оноо авч иж эдрийг онгойлгох юм байна. Ингээ офис байт юм байна. Power up гэж юу юм бол? За ийм юм байт юм байна. Challenge гэж юу юм бол? Bear attack. Оо. За энд бүх баагванууд юм байна ер нь бол. За энд зөвхөн эмгтээчүүд. Энэ эмгтээ юм уу? What? Энэ сормос байна л да. Тийм учраас эмхтэй л юм байл лөө. Яа энэ минь бол эвгүй л харагдаж байна да. Энэ одоо энэ одоо Trash and the Gang гэдэг энэ өстө мэдгэтгэхэргүй амар гачин юм гарч ирсэн байлээ. Би ингэжсэн зүгээр бүгдээр ингийн 20 дээр тавиад тэгж өгсөн тоглож үзье. За Power Generator 1 2 3 4 5 6 All of X. За X Син миний Minecraft-ийн контролуудтай адилхан байна гэтэр. Catch fish. Засчлах what? Spacebar desk from all desk нь болохоор меню рүү орно. Enter нь close add. За за. Оо бурхан. Оо ёо. Catch. Оо. Окей, би сая 8 секунд амьдрлаа. Би бүгдээрийн насаач байгаа бол ер нь 8 секундэд амьдрах юм байна. Гэтэ юу ч гэсэн дахиад оролдоод үзье. Яа, энэ чихвч ингээд нэг хувьдэ тавьсан мөртөл чих дэлбэлж байгаа юм шиг чангагүй шүү. А ингэж. Оо. Оо. За 8 байста 7 болчихлоо. Эдрийн 5 дээр тавиад чикэг 5 дээр тавиад Fox-ыг 5-д тавиад За миний бодлоор Golden Freddy бол байсан. Гэтэ яг нэгэн Golden Freddy бол байхгүй. Гэтэ яг энэ байсан болохоор нэмчи. За за бүгдээрээ одоо ингээ эхлээд үзье да. Аа, Phone Guy бас байсан. За за бусд нь бол байхгүй баг. Гэтэ энэ одоо юу өстой мэдэхгүй мэн. Энэ юу юм бол? Би өөрөө хараад байна үгүй юу? Энэ хөр жижиг байна. Оо, манай жижиг Фредди. Оо. Хийсэ үтсэн үгүй юу? Ой ой. Бархам нэгж. Оо. Яа, бархам нэгж. Ой ой. Чи хэмбэ? За зэн зүгээр л миний найз юм шиг байна. Надад туслахаар ирсэн бололтой. Фредди. Оо. Фредди. Манай Фредди авирсан. Хүн авир гимгүү царайтай тий. Аврах юм гэж ойртодох юм аа. Яа на өө ойртод өнөө. Үй. Хөө эдэр яга олон болоод байна. Аа энэ What a gift to relish. A victim that can't perish. За энийг болохоор асуудалтай хэрэглээрэй гинэ. За за одоо бүгдээрээ арай өөрчлөлцгөөе. Аа за би за бүгдээр ингээ нэгдээ тавьчих юу ч гэсэн. Нэгдээ тавиад за энэ яга 6 дээр байна. А энэ нэмэгдсэн юм уу? За за бүгдээр ингээ дүүл тэгдээ тавьж байгаа нэг болгоод За энэ ямар Rockstar Chica Promin гэж. За энд Rockstar гэсэн шин шин хүмүүс нэмэгдсэн байна. Гэтэ нэг Final Fantasy 1 2 3 3 яг энэ гурвын хооронд бол айгүй гой нууцтай явжсэн. Тэгээд сүүл рүүгээ одоо ингээд ямар ч хамаагүй баатрууд нэмдэг болчих. За бидний харж байгаараар хим хим байна. Шууд ингээ ороод ирсэн байт юм бах та. Йоо. Йоо. Энэ санийх арайч алцахгүй. Оо. Энийг балан юм дандаа айлгах. Айл чи надаа уран зэрэг өгөөч. Яа баярлаа. байгаль энэ үе. Яваач чи. Хоп комент. Яашгүй тулцсан шүү. Уртлаг алгыг төвччихээ юу ч гэсэн. Ой. Йоо. Оо. Юу вэ? Ийм урд унтарч байгаа юм уу?